back بک پشت عقب پس بک Please stand back. Please stand back. Please لطفاً stand ایستادن back عقب stand back در حالت امری یعنی عقب بیست please stand back یعنی لطفاً عقب بیستید Please stand back. Please stand back. We sat at the back of the bus. We sat at the back of the bus. we sat گذشته we sit sit یعنی نشستن sat گذشته فعل بیقاعده sit یعنی نشستن we sat یعنی ما نشستیم at در the back اون پشته of the bus از اتوبوس we sat از we sat at the back of the bus. ما در پشت اتوبوس نشستیم. We sat at the back of the bus. We sat at the back of the bus.